o bem que eu quis. Oh, insensato é coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender é preciso amar? Porque só Fez o bem que eu quis. Ó oh, insensato coração. Venha que o mundo caia sobre mim. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim. As fases contigo eu farei. Nunca. Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar. Eu puder. I can live. Por favor, como foi sincero, meu amor. Quanto eu adorei tempos atrás.